老子掉捻够你老母个臭花起鸭拉吓听捻迷。百九十八年六月，香港和星歌林唱片。第四十期个子珠老丁，即系朱顶学只衰公赞曲嘅香艳小曲。 珠江夜曲，咪即系石叻马仔，波士周群个子，午夜老莺何大傻，冯玉玲翻唱嘅口水版先啦。你讲笑风，我妖系唔系呀？你叫鬼叫嘛？我谈讲笑添话，你当我同你讲笑，我定要叫，迟定要叫。 一心想叫金制落于共更妙更妙，天公定必定必准照。吓！得我一跳，边多准，跳边多准，跳，乱翻把眼了，跳到跳到跳到我心跳，乱扯乱扯好狂跳，随街随街乱欢跳，浮粗浮粗更轻飘，真好笑。 你闭双眼咁阿雕，确又令我难料，仲有几样你更妙，浮现曲线若柳腰，成日见你心开了，不离睇见当我，惊耳收掉，我都偷偷笑咯。 你记得共我心照，大可以挺前面要卖推啦，你都真稳调，成晚要用心照料，两个半字样样都照，听候你欢笑。若是优待必我混叫，特别飞多啦。 嚟啦！十蚊廿蚊算系事咩？我尽了，乐在今宵，清风吹飘飘，一弯月色星光耀，大好春光极妙，有你仲妙一两夜好调笑。